күнін күндү көрәтшілер бит, бұттын ұптурню кайы үйрәққа оннайдаған Аллах әйге бері бұға өтен сағалыр. Бүгін әйгені күтті Евгения Арьянова. Бүгін бері бітерде э, туқ туғынан кепсетек біте, онын темалар бұн білігіндерем, онын біз сияғын. Артикатағы агротехнологический университетка, онна Сибирдегі Сударсыны университетка, бұйылғы жылға өрекқа тұттарсы туғынан білсек бет, химия, биология бир келим істек туттарарга Оны истекпит. Онытон уйылгахыттар бүгін бихе хыылжыттыктара экзаменлер болары турдактанна түріп вернәчилерге, учталларга нан, жа бу э, долгуюттан кайдык турур де манна сүбәмә беректере. Огону үленне нити, кере аяр студиядан де уятчылара, өрінәтчілері түріппеттер ұлжыттықтара, оның час ұстата бейіні кітта бейге болар кітарыңырабын, бейге бұхефир көрлейбі, ағыз 914-279 сүрбәкке 612 нөмірге. Онтың бүгінде бүгінде де бихеқа студия бұтығар ұлжыттар бүтін кіттаттын білігіндері, ол құрдық э, бұ Э, кере айыр студиятын салаятшыта Татьяна Павловна Кондратьева бүгін бихе кыгылжыттыр, төрөппүт Саргылана Валерьевна Третьякова, оныттон э, бихе кыгылжыттылар бүгін уюлгахыттар э, Ярослава Абрамова, Саргылана Монастырёва, онна үйрәгі сайындарар онна идени тағымын үрдетер институттан бихе кыгылжыттылар Анна Матананова, онна бир білген билгинетем, Мария Данилова. Түйі күнінен жаттын бері бітер э, үңірі бұтын ұлынан кәлбек кетігер, бүгін өттін олыс интерегіне бері болуға. Онтын білеген бігеге Красноярскай қораттан Михаил Федорович Решетнев атынан Сибирдегі сударстывыннай университетка э, кітті бұға себәске тақсабыд, бұға себәске бігеға тақсар, тұтар қамығыятын терьер салаты Владислав Андреевич э, Иванов. Добрый день, Владислав Андреевич. Спасибо, что откликнулись на наше да, приглашение и вышли на связь э, с нами в эфир программы ЭйГе. Ага, расскажите, пожалуйста, по каким специальностям готовите студентов и, из нашей республики? Много ли студентов поступают, учатся в данный момент? Угу. А, ну, у нас университет э, считается техническим, поэтому мы готовим а, ребят, которые Э, занимается космическими э, кораблями, то есть двигателестроением, а также обслуживанием э, самолетов. Если кому интересно, кто хочет заниматься химической технологией, готовим по химической технологии. Кто хочет заниматься робототехникой или машиностроением, также этим готовим специалистов для этой отрасли. И, ну, конечно, у нас очень сильные программисты и готовим очень много ребят по специальностям, направленным э, в IT-структуры. А сколько ребят учатся из республики? Ну, ежегодно в наш университет из республики поступает от 15 до 25 человек, и за все время, наверное, сейчас находится а, около 100 студентов. А вот э, какие льготы действуют для абитуриентов может, из многодетных семей или какие другие? Ну, при поступлении льготами пользуются ребята, но ну, в основном это э, ребята, которые без родителей, то есть сироты или из э, числа лиц, которые остались сиротами, также инвалиды первой и второй группы и ветераны боевых. А вот Ага, проходной балл при поступлении какой? Проходной балл при а, ну, поступлении. ну, в зависимости от специальности. Есть угу. специальности, где много бюджетных мест, конечно, там проходной балл пониже. А, в прошлом году это было 120 э, баллов по сумме трех предметов. Угу. также есть ну, такие конкурсные специальности, и там проходной балл начинается от 200 41 балла. Но пусть это не пугает, ребят, э, потому что э, у нас очень много предложений для ребят, которые сдают, например, профильную математику, физику, русский, или профильную математику, информатику русский, или профильную математику, химия русский. Там баллы такие варьируются, проходные баллы, это значит баллы Э, такого, ну, самого последнего человека в списке, где-то 160-180 баллов. А предоставляется ли общежитие студентов? Да, у нас достаточно много общежитий, и ежегодно мы заселяем туда порядка 600 человек. Угу. Общежитие находится рядышком с университетом. И вот в июле э, в Якутске будете, э, будете ли участвовать в ярмар, ярмарке Центра вузов? Да, мы ежегодно участвуем в этой ярмарке. Это хорошее место и способ познакомиться с университетом, а нам познакомиться с абитуриентами. И, конечно же, в этом году мы также планируем участвовать в этой ярмарке, и представители нашего университета там будут участвовать, и будут, э, ребята смогут подать документы непосредственно, будучи на этой ярмарке. Поэтому, э, пожалуйста, если захотите, да, вот я обращаюсь сейчас к детям, если захотите участвовать, сохраните скан копии документов в ваши смартфоны, чтобы сразу же там а, подать заявление. И, Владислав Андреевич, ваши пожелания нашим абитуриентам, будущим абитуриентам? А, для ребят, которые будут поступать в этом году, конечно, будет непростое лето, можно, наверное, сказать э, во всех смыслах жарким. Вот. И оно таким же непростым будет, наверное, больше для родителей, которые будут переживать за своих детей. Поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения, успокойтесь. Сейчас самая ваша главная задача – это сдать э, ЕГЭ. И уже потом, по результатам, как вы сдадите ЕГЭ, э, сможете уже выбирать те вузы, те специальности, которые вас интересуют. Поэтому успехов вам в этом непростом лете. Угу. Владислав Андреевич, еще раз э, благодарим вас за предоставленную информацию. Спасибо. Иди курдук бихека, бу Михаил Федорович Решетнев атынан э, Сибирдағы сударсынай университеттен э, бихека тақсы сырытта э, бу бихеге мен жакускайттан эме бихеге бир дойдулакпыт ханон красноярскай городтан. Дети курдук отто бир келим экзаменга бүгін оттон кепсетиякпит сүрүн бирибит туга ол болууга тутула онон же бу экзаменге оттон оголордох э, бу бир келме экзамен туттарары хиджер төрөппиттер учталлар оттон долгуер боллактар ди бу бана же бихияка бүгүн э, уюлгахаттар э, сүбэ ама беректере бу долгуюттан кайдак таккарга тере бахалста басты булах терапевттер, кёх экраны көрәчүләр. Тон бехалык бутыр экзамен ден алын класстан кирерде. Ага. Аны ол әбетер бір-берке берберке үлетегенсеп, оны қалыбыра қаз бір, бұ қаз күнай болар жыла э, ботақта қалыбыра дәрәхін ботақ, оны оғы хем бір долгуяр, олған кей долгуяр, оға долгуяр. Оны қалыбыр э, осколаға бастыгы проверка үлетегер, үлететтен уже төрөппүт өлеті хағаланар хәп, ам бастығы төрөппүт бәді спокойнай болуқта хәп, мәннік же э, ихіне аға климаттен да да терапиттерден улахан тотулуктах онтон ого чувствуйдур да оны карар дагаттан мен огом эн хатыгын эн молодецкын эн өренягын эн өйгүн билигин берберкелилер ден да кие хана да коппат хэп холобра маннык болар ден өйдө бүлге тердехтахпит хэп он оголор бутор курутун поддержка өйөбүл бола үйрәтехтахпит да оны ханнык багар балыгыньяга кайдах тагыны оғы өйдіқтақ, мен төріппіппер, мен төріппітім меген хембер таптыр, онна қайдақ барбынан алынар ден өйдібілге оғынан нөйер атияқтақ біт. Дентон, бұл манна қанды кәртшілілері оңырыққа хөбүй, қолыбыра теттіңға ме бұл де тоқ сүбәне әманы көрдірі бүгін. Онтон самай бастыгынан э, кихи хепке тыныхта долгер кемегерсе. Ага, это маннык элбах дыхательные упражнениялар баллар. Аны холобра түрген байтык холлалар, бар стойдар да, холобра бу экзаменге барар э, хасыр да оғы огод олген ай тур бутта холобра онда мамат бадиген Хече бихалар оққа, оны давай маннык ошо байтык тыныхка ден да. Мен долгер гин чувствую, мен мен долгер ден бән білет өріппіт бәйтін э, переживаниятын, бәйтін эмоцияларын әме әтіқті әхәп, өтчіңін оғы аға, қолыбыр олған жөн әме мандық толкуйдур әбіт, мандық болалар әбіттен, қолыбыра қараққын хемаған, можете мәніктенген орын көріптін сәп, қарақпытын хемебет, бәбітер мәнін хаши положение бұтын лавыт, қайдақ удобно е, қарақпытын семебет, оны үсті э, на раз, два, три, четыре вдох оңырабыт. Вдох bir iki üç dört ona tökke me vıdı honorabıt. Ennek tötte hatılыбыт. Ondan halgımıtın tımıtın ıtabıt. Tötte hatılыбыт, tötte hatılыбыт. Onna bolana here mannak dahajjatta haksırga kiren köten kilbidin kurduk çustuydu bitsep. Onna here bit мунну бутугар, қас бытыгар, хыңақ бытыгар, да, оны тәхәнән қалардық, әлбәқтік, оны эритмичнайдық, то энергиялақтық әп. Аха, әйті бір упражнение муха ден әп, мәне шөбаатта, Аха, екес әрчелі олағына лимон ден. Әп, лимонна тұтынан адабы көдік әме бастан андан бир мали уута барты маннык симехне барты сүрерин түстү дохтах хонны просто были ыгылый быккын ыгылый бы состоянием барты манна ба эмиске гытык та. Ага. Не көрдүк барстой тохтар баллар, техникалар. Анта. Мен хакымды. Так, өтө күнүнөн бастыллар көрөчүлөр. Мен буллагына Мәйі үләтін тұғынан кірдік бүгін білігінер еқпін бағарабын сәп, қаз білді кеге тұтта қапта ғыджара, майгыта сигелете, да. Мәйі үләтеттен, мәйі сайдыдыттан, опсайнан мәйіттен наға тұтлықтақ. Поведение дек қаде, кеге поведение та мәйіттен тұтлықтақ ден болар әп. Улатан әрі роғылырго, подростықтарға, да, бұл хастырғар, 12 иккеттен хағаланда, чөте хастырғар мәйілері сеті хайдалік әп, ол хин бу кемтен дальше хайдан керем барар Реконструкция ден учалы таққа, А салғығы баран хер. А хами сайдыбыт участыгы мана төбе биле ортотугар лимбическая система ден маннык сирге бары битсеп. Ол ол төтө олог хайдан тұрар. Ол система улана в основном то үлетел бәх әрәре, а сөбир биле жахам эме сүрүннүр де жахада эмоциялары маннык үчөй эмоция болуын, кухан эмоция боллун да позитивный негативный диэн ол эмоциялары көрдөрөргө били маннык именно тахарарга хами хайдан турар болан били наха яркайдық бардыгар реакциялылар оголор ди үйөрбүттер анырык олох били яркайдык көстөр кыырбыттар эме олох били күстях пайдык били улахан кеһи көрөрүгөр ары маннык атын болон көстөр онтон ону контроллур участокпыт лобный доляга бу манан баары лобный долиден ол ону контроллор участок сайдалик баллади мейюлете маны анныттан биле сайдар диякка ол лобный долята именно ол эмоциялары контроллурга көмөлөхөр доледе ол хин подростактарга улаатын эрер эдер жоңго эти долгый биттарын, да, кыгыр биттарын, долгый биттарын, хомой биттарын, чөйөр биттарын контроллор үлдәк гырхан ден. Дәно кайдак бу контролл булды. Ага, сеп. А тутатына кыгырак коллар, тутатына колы бирә үйрәк коллар. Оте ме чөй ботакта. Ата эме мирәтне ме чөгәй. Ага, һәм аны ул лобны доле тренировкага берилләр ден, һәм. Кирәк дәхтәрдән билет әбит чоғыларга бұғылас маны тұттақына илин қолы генда қолыбара итеме бір көріңе хәджер. Ота мен тугу оңор бұппын, ол біле түміге маннық болар ден қолы хәп. Эти иденин талағынға да болуында бүгінгі темаға, например, бұл экзаменмен чөйдік тұттар батақпына тоқ болара, қайдақ қанны тиевейін ден, тоқ токуйдурге веренектақ болады, улатын ехер оға. Вот. Онна полушариялар біле тоқтар әп, үлелергер. Оңа полушария тоқтенетей образы денді де, Образтарғы петтер қаңыз полушария логическай өгі петтер дейінсіп. Оны кейхі дол күддағына, күддағына біле хамы эмоционально біле үйә тоқта. <laughs> Үйә біле эмоцията наға күске біле мандық ғана ұғылан қалар ден. Онна ұллағына холобра бир полушариян өтө берер холобра ол оңа уңа полушариян күстәк буллагана каңган берер экзаменге ого барда кас биди предметке чөй бодак буллади ну атнатын предметтер туттарыгар холбара ары ол полушарияларын үлелерин мандык берер үчөйдүк биле гына бар ол Онтути оны көтөйен. Бары турабыт багалста. Ким ким берген бары турабыт. Карачылар бит эме бигени кете тенген горсун. Оңа балушария хаңа сөттүгөр. Билманны жайер ден хеп. Ол хим буланы илибитин манны кынабыт. Онна бир хирге турамыт хамабыт. Хеп хама хамабыт манны тариябыт. Қаңас атақ бұтын оңа лейбітігер, оңа илейбітін қаңас атақ бұтығар. Бұ маннық упражнениенан мейи үлетін бейі маны күхірден беребіттен. Долгудулақ, саллақ кәме күхірден беребіт. Өсі шөйді күхірдерігін арбалақытына әйді қамар кәмедер хоқ атаққы төбәтер тұрын бере. Э. Оны э? түргәтәһіне ин наоборот біле улахан оролон ябат сами главное бәғар шүгәттен бұл булан баранган этнигин горултахын э? онтон бу билген колубра кийинге бу маннык бир келим экзаменге тутурасы төхөл бак келатчылары колубра консультация сүбэ малы аха сурттаран барандар ха бир центр бутар келен консультацияга жаллар ол онно теме терптере кытта олор кытта эме үлелехебит Күнді көрәтшілер бі, бүгін ойылға хаттар опытақ ойылғағаттар, э, бәлерін, сүбәлерін, амалары, нәрчелілерін көддірділер, оның тұмбу қатылағынлары қатылан, э, жеға тер күтін күттен ғұрын. Оттан онна э, бұл жей кірген түріп бүттен тұтылықтақ бұла, кене қайдақ әйгені тәріерттен, кене қайдақ бұл мәле бартығар наға маңдық күйіске жайбаққа оғоди, ондық бұла. Оны хеға мақтанабын, сүбә мабир бекетігер, білген бейге қылғаз тоқтау бұлға барабыт, ол кәнттен Бир келем экзаменнар сағаналлара 10 күн қалла, ұмайын хүрбе 6 күн географияға, химияға, литератураға де өрнәчілер тұрғытуына ағықтыра. Өрек қағаларын үрдік, өрек қағаларын, орта өрек қағаларын ұлан көрдік қой. Бұл медицина әйгетігер тұттарсын бағала қоғы сылын айы әлбәнер. Оның де бігі бүгін бұл бир келем экзаменға химия, биологияға предметтерге де сүйме тұттарарға сүме ма істияқ бет. Оның де өте күнінен өте айлалчыттарым анын э, жабы биологияга быйылгы жылгыттан э, кайдах болда туукулар ии киилери турары бутугунан баалызда үтү күнүнен убаста улах көрөчүлөр онтон э, биологияга бир келим экзамени сылайы бир республикатыгар тыгынча келиң оготалар эрер хомо юг хин бутуттарар ого аксаны хылайы атчанырыр ихер итини туухтен быхары биология тон Россия дүнен бир хамай устук предмет быхытнан билдер. Инне боллағана бірішіне тахтар э, биологияға туттарарга ого наха әлбәқ теоретической материалы қатылықтағы оны өретектәқтен. Онна бұл биологияны тұн медицинскай гәрі болбақ, кәрәтіға айсван салатығыр туттарсыр э, психология, биология, дәтегер, оны псикультурны өре қабарар оғылыр туттарсалар. атты маны э, өйдетіні тейханада бұл экзамен, опсайнан бір келім экзамен профиліне предметтер, эпитер предметі діріңетін үйретер боллақтарына бұл үдді өрек қығатығыр тұттарсан кейді экзамен болар. Ол ехін оғыды мұнна ол әппетінен бардың өйден, түхінің әрді идетін қайысқатын талан, түхінің әрді бәлемі сағалыр, сочанан білден тұран экзамен түміге ордық үддік болар. Онна оғы үдді өрек кейдер туга уладан берер кыыга шанс улаатан берер боллаға биологияга боллаҕын оттон курдук наһа элбэх теоретический материал киирер содержаниета ол иһин холобра би кетен көрер бүтінен ого хеттис ақсыз кластың сағалан ұтымнан жарыптан мүтәрі боллағына үрдік балғы тұттарар кықтақ. Үгіс оғықымы қома еуғы хен бұ қойып бағай талалдыр экзаменлерін 90 сәбетер қорғы оғылар 11 классқа тиен бейді талалдыр. білден тұрар онлық оғы экзамелі әлбақ материалы кені хатан қатылабат, ол түмігер экзаменін бағала күра болған сөп. Аны қолы холыбыра манна туох бар. қандық бағарар бир келим экзаменге нижний порог бар болар алын кәмейі, Биологияға ол алын кәме ототал табал болар. әрі үрдік өрі күхалара оғыды күмонын ылаллар, кини биологияға балы отут үйхәлі боллағына. Ол аты мұны үз баллақ, бұл мәне аллара түйен қалыр, баллар бар болан қалылыр. Ол үйін қолы бұры экзаменге білімненірі отыт алтта балғы ден болбақ кәрі, кені отут тоғыс балтын үйхә тұттырыр Ол ұны биология комиссия регионы биология күйеғі өксінің оралларча бастыкычаға білі бірдей кілі баллақ заданияларға үксін теоретическая білі ирденеребит боллағына иккис чааһыгар боллоҕуна уже аһаҕаса даачалар кэлэллер манна оҕо бэйэтэ суруйуохтааҕа пиэтин ол суруйарыгар баһа даачалар суттууругар оҕо биология курсун бүтүннүүтүн наачүйдик білер болуктак Оны барытын ырытар қықтақ болуктак оны бэйэтин санатын саалан суруйар болуктак Оны боллоҕуна биһиге оҕолор бут эмне біле элемент оценивания бар эксперт үлэлиригер бул элемент оценивания э, бір э. хадача келер Оны хадача дәлілден баран онна бапуроскар келелдер. Бихе олар бұт боллағана бапуроска еппеттейлер. Оны ол әппеттерін кенелер өссе сағылан бұхарын беректі. Тұғы кенелер маны құруы берділер дел. олар бұт бұхарын бербәттір, қатя құруйдары әппеттері сөп болыр. Бұсығы кені, иннен ағал балы хүтәрер, олығын білі үз қадан бұл биология кені, үз балы максимальны қатан ұлбаққа сүбема берер битигер оголорга даганы сүбема берер битигер тух тен холобура этебит әйгі құруы бердігіт, бу құруы бұл ұрытан, халгы ұрытан беректі. того кинелер мандага пети берділер дер тити биология кис тұн, оннугун наға қылғыз береме қалдық замен болары. бу халбыт беремега оғылырға тұғы сүбе берекка сөбөйттүн бастатан тұран мана тух тен этек э, генетика онна цитология, молекулярный биология задачаларын өссебит тахатылыларыгар, тоғы детерген бұ хадачалар хуаттаналарыгар туспавелер иддебілдәқтір, оны қолы бұра оғы білігін наға нагрузкаға хылжар әлбәқ бірітмекке бәлемленер, олихин қолы бұра бұ бұрабылалары умнан кебихенсіп, олихин о бұрабылалы қатылығыннады. Оннаттан білігін э, экзамен чугаһыгар учуталлар уже нар белемнир э, тесттары гыталлар. Ол тыстыры көрөн туран мониторинг курдук тағы бәхет анализ. Ол анализға олы олооран мен бұл темаға өрір қатар эбекпин, мен бұл теманы бэм агыкпын нада ден, эби агыкпын жарктыныгпын нада ден ого бээтиттен тус жарыга эбэхэт нада. Онна колу э, э, төрөп бүтөргө темете оголоргут эрдеттен, э, төһүнүн эрдеттен иделерин таба таянан белемненен күстәктек. Колабыра онус класс оғыты, чөпчі қанды күөрәхә кейлерін билектә. Қанды корак күөрәнен бағарарын билектә, қанды гидән оларын билектә. Даже тигу студенттер олырыр опсайдарын условий дигән тие билектәктер. Отчогыннар огысыллар соруктак җырыптаннар мотивацияланнар булмагат. Хәп. Ондан же химияга. Үтө күненен. Химия бир э, интересене устук предмет болар туаққа школага. Э, э, он биология курдуге естественный наукаларга кирсе Ақсыз класстан үйретелер химияны оны төт сыл егер уже успейден білімненен ыраханбай экзамен тұттарық тақтыр. Ол бір екі күннен бол бапылда ол ен бұлла оғы білден тұрар системалақтық. Уже тұқсыз тоқсызға базатын ұлан барын онысқа он күйіс оны боллағана ғырғыр оғолор ити Мария Прокопьевна бүтін көрдік 11 классы келенемеске чече сас ровны, че заявление на февраль ылалар ди эмеске чекеленче вдруг химия тұттырығын дейін Олен Улен дәттен хардеттен толкуйданан онус кланы примерно уже бартын қатылан барын 11 білімнен еқарынады. Бүді егер қолбыра білген уже аяқпен қалыптың әрчілі ехарынады. Эрчелехана деген бир спортсмен курдук, уже балы ыларга бәғін сайынлары ханады. Вот он оттон э, билен турар <clears throat> бейкүске учталарга дыр билебит. То дейді ха методической те секреттери арас э, немалары билдерер учтал оны үчүйдік э, белемнер булады экзаменге. Вот он новыллағана аңғырдыс предметер, конечно, күште болықтақ болады учтал. Ол гынан баран курска енгелләхтеріне учталлар особенді туғы көрелілер жоннор опыттарын. Мастер-класс болынсы, практическое занятие болынсы, бұны интерьергенер келен көрілдір бүкі туғы сатыры, туғы секретті аға біте, туғы үшейдік қанық саты болар айды бұты егінде. ол оны көрін, де, атын жоннор опыттарын туғанан, бұл әмие, че искусство күрді кек көп. Мені ұлындағаны борстой байды, кепсияңын химияны. Спөме немалардақ, кесіліңдердіқ. Вот он химиен буллана э, хорогор осколоны бить дехтерен аж два курдук толкуй доллар на самом деле он химиен узу э, Ломоносов тыллар бар Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие. Один оғы бар дебелер Вот оның была любой задачын хоттур да болақтарны келер олыққа сығындақ дене дүйіқтіяқтар. Оны аңғардыз беліненер болбатақ кені болағына. Белиден сатан был лохтах. Или Э, сата боллақ болуқта. Олаты боллағына теоретнері болбатақ, оны толқуйдан, э, ити иккис э, чағағар задачалар Олаты оғы төхі дағаны білдер бұқайдақ уравнение боларын елі. қандық реакцияны кепсе әбіттерін текеске кенді толқуйдан тарықта қапеді. То есть, строение-то, онны свойство-то бәйбәлер германдық сетемді ақтыр дені үйді мити борстой бай ургуйоңор бутун бартуалы дуем кылгастык пример көрдүрү органическая химияга ого бартыгыр хатар хе учталлар эми органическая химия устуген этечилер мен була борстой байки пример уруйдан көрдүрдүм аны була қатар учталлар катары наркепсетечибит бу метанол ден барты билер спирдин формулата структурный ден аттанырсе бу фенол мен була бу э, кыыл жөөнүнен э, гидроксильный ден группа болар э, икки вещество составтары кенергер бар. Ол гынын бара манна бир свойствоны көрдерер, манна икки көрдер. Ол хатын атын свойстволар дахты. Ол ата беле нучалы тахы структура тұттан тутулукта манна буллах олар бу бензольны кольцо ден аттан арса пи система денатты. атты. Бу кине бар болан, манна бар бу гидроксильный группа бут, манна олық атын признақтақ болан қалыр. То есть оғы экзаменге белемденергер оннук ол сата болларын экзаменге туһаныхта. Аны те қолбыратын боғылыр бут решуи геденнен те көрінір хылай билемнелер же. Ити курдук хадания боларды улар ем бир кырат атыны гытан кәһәле. Хаданияны туспа задание оңырыр комиссия бар. Федеральный институт педагогических измерений. Аны ғылайы хылая саңардыллаллар хаданиялар. Эбетер холобра хаданья исқоғына уркутун курдук марынныр да болар боллағына биле элемент оценивание уларян берелдер. Оны билигин беги биле саңардыллыбыт үйерек э, стандарты кирді бітті, фугуос кибет эбетер. Ол ирде білінен де Аромна Николаевна әтті беги оғығы билире бері хоқтақпыт обии оғону бұ билиитин туғанан күңнәғі қанны э, бәйтін түбіктерін проблемаларын бұхарарға үйретектәқпіт. Ол билегин білігін ти контрольный измерительный материалы ден біл экзаменационный үлелерге э, оннық хаданя әлбәті. Холобра биологияға биологический эксперимент хылай үс хадане әбілінне бұлырыңыттан. Ол хаданиялар болланы оғоттон практической навыгын хай белебескелер, дөһө сайдыбытын белебескелер хаданиялар боллаға де. Ол ехен биология урога опсайынан нахан терехен әйді барықтақ, э, химияға ме, биологияға ме, бұл практика ориентированный наукалар болалар. Ол ехен урога лабораторный үйлі барықтақ, практически үйлі барықтақ, дөһө көғынан оғыны толаңы жан өретектақ, отчоғына речін біліні берішқақ. Нәші дөтейді курстар күш талдары өретеребілді. Эти қайдақ болары, оннаттан қайда құрыттаран кәрелері бұл республика үдінен көрбіп болықтақтар, бұл манна. Қайда бірселдері? Э, Тұсылай бұландин оғалдар. Ол годовой планы көріндер, ұчыталар бейге сайыптыр, керендер, тематынан бағалақ таланалар, таланылар. Ол регияға сығаннақ болын или урокқа сығаннақ, или сығанды кәрі интерегіне. Оның бәлірі көріндер, бұл механады денінен, Э, офсету тухара болбатах, э, занятияларга болбатах кини индивидуальный маннық э, маршрутта болар гына битериһаты то есть хазбидди киэха кинеханадалааға тухалааға ден курдук терихатыбыт Я мактанабын ынты итыылар э, күндү көрәчилер тогуз он дүт эки жүз он тогуз сүрбекке алты он эки номерге биэха батсапка суруюн бүгүнгү ылжыттарым тутатына эпитектер. биһиги бириби салганан баран эхер ол курдук саха сергер үле сылын чарчитинен бу жыл э, ымыйын күнүгер э, ымыйын алтыс күнүгер николай горош иванов атынан бөтүң агро хайскалак ортос коотун аммал ухан осколарын хэтти сонус класс өрнәчләрен кытты. Иккердаларгар үлек күйһекке тыһынча хүрбе үс улахан жон онна ого кыттыгаста күрәк бастыкытын ытылынна же бүгүн биһәка амматтан бөтүңтәм бәһәфиргә тахсыллар итеү көнүнен. Олор, ага. бу амма э, улуугар бөтүң орто скотер э, агроскола булар, де оннотон кас э, өрнәчлек кыты, ага учталлар, бутугунан оннотон бу проект кыт огону үләгә де Э, сыл устата оғону үләғай бұл маннык э, үйретәғи, тийтәғи жабы тұхынан, талыста. Ага, үтек күннен э, бұл бәтін орта сколатығар білген сүйіс тоғығын есіғы үйеріне ғыджар. Бұл сақа түгірік сылын әргінкәті оғыны үләнен еті бұлан ұлынан, үләлі қамсы сыл жабып, Сақа сірігер үрәсіла чәпчетінен, өмін алта күнігер амма құлғын асколаларын хәттес, онос, класс, өрнәтчілерін екі әділарғар үлі күйе екі тұхынча сүрбі үз. Олақан жон онына оға құттығастақ, олақан күрақ тәрген, аң бастықытын тәрген күтті бұд. Аға барата алталы, тачы, онна оталта оға күтінна. Ол құрдың абаға бәтін мәндіге агра орто сколалара амматағы лицей онна чапчылған орто сколата икки команданы тураран үккен көрістілер. Аха. Тарахин соруга чағайбат, чагайбат, сатабыллах иди олығының уологону, олығыр, ологор сыстагас бола улатыргар, олук күрәк дей саныйбыт. Ага. Де бу миша оны туйгуна ме бу күрәккә котластылар, де бу мас э, кыстагыңа бу манна же э, тәчүдә кытындыгы, ас месте болдыгы, тәһү гәрәхана битти, дере. Ага. Өйдөгүнүнөн мен атым Эволов Миша жанмын. Ә, Бе бу Моттогон Аласка Опсая Уотер болан масқа қапыт масқайтыппыт ықсылыпыппыт онна мен масқайтыппын эн сами түргенен эн кескиллах бейді. Э, молодец, ағарды лейбек. Аха, хэп, онтын Дыраларын мен атын Мен анны күрәкка аңастагын кытым, Аллаһын көз бүппүт. Сайын ай жаммар оттоһобун, ә, ол гынанларын <laughs> бастыгын асыстыгын. Ә, Аллаһ алыс мингес сата булларын, тон ә, кыргыттар асастан айылганы кытталтыган исе тоқ белән бары огыны üretige. Aha. Bu xalabra üle kühe innine bihi bu эре болбакка республикага буланны Онна огону бу учуталлар такаян бу бөтен туга болар. Приемсин наха. Хеп жем э, мактана бын хекаметтен оғлорго э, агаяк э, неделе қалды же үйрек жылы түмүктенерге онун де сайыңы сенялаңгытын тухалақты катарыгытыяр бағарабын онотын бу амма бөтүң осколата республика бытыгар бу үтүө колобур болар онун эхека мактанабын онотон сетигилери бағарабын дете курдук биэка мат Эти курду биһәкә амматтан, бөтен орыс қолатыттан бұхә э, сібәске тағасыла. Оны та олық қылғастық бұл экзамен 10 күн болары, 10 күн қалып манналы олық қылғастық. Берекке тінді. Бүгіні қауеденді. Олық сүбәті. Иккіде тінді. Өті тестері лабыд, оны ол тестерінен бастықы чағын әлбәқті соттан көрі қанады, кенегеріп беттерін көрі-көрі қанан сыспыттарын болан ол темаларға қаратық қатылық қөхіп. Икіз чағаттан болған толқуйдан баран, қаз э, биддей заданиеттен биддей қайдақ сыналарын білер бұлықтыра дей. Қайдақ бағалыларын толқуйдан оны барынықтыра. Әп, аға. Онытын бұл қалбыт беремеға түріпіттерге, оны оғылырға емеде, онтын ажас қылғыз беремегер, туық бар көққытын, туық бар күскүтін түменгіт, ендігі текі. Сәп, демақтына бұн, оның де оғылыр бір келімек зәмеңе кітатын жүйдік білімдәдің. Күнді көрәтчілер бет әйге әйге беріні бу әфирге көрі оларағыт бейге бері бесалғы баран егер ол күрдік республикатағы анал коррекционны интернет әскола, ихинен кәрі айар студията арылын ләбіті бұйыл тоқсыз кола. Сыла онын ұттын кенілер үгүз үгіз, онытын оғыну кәріға ұгую, олыққа бәлемнәқ болар. Бұ күрухугу салаян ұйтыр энтузиаст учутал Татьяна Павловна Кондратьева. Татьяна Павловна мейді күніне, сібейді онытын бұ студия бастан ахылларыгар, оннаттан э, бу билигин касага хияка жарыктанары, бу тугунан студия тугунан историятын сегетін сегетен көрөчтөрдө билинер я. студия э, сағылан әбіті оннотон бастан амбастыкы үйренәчилер бит э, жарыктан ұрығы, онтан таққаға те билигин боллағана э, сүрбе ағыс оғы жарыктанар сколор сколыр дүтінен. бу студияга студияға кулабур бу бұтығы сұлы бұға өлелен баран түөт э, мандык сүрүн кайысканы талан үлелээти бит аны бастыкы кайысканан бұл бу оголор бәйләре илилеринен тағарылары тахараларгар кыык бере бит онтон ол иккис қайыз қабыт баллағына бұл бастықы қайыз қаттан мандық төреттенен тақыбыта. бұл құлыбыр оғылыр бәйлерін, илилерінен оғырын тағар бұт үлелерін қаяндағыны арас тағымнақ құлыбыр э, күректерге, бұстапқаларға көрдірі болыр көрдөрү көрәқтеһи онна болланна оғылыр наха сайдаллар. Каз бирди э, көрө каз бирди быстапка кыттаын бу оғоға сайды болар. Кене бәйтін үлетин атын оғылыр кытта тәңнән көрөр, атын оғылыр үлелерін көрөн бәйтігер, э, бәйтігер әме ылынар әлбәқталлайды көрін істен. Аха, онтон э, үхіс қайысқа бұд бігіге қолабыр коллекцияларда ақпыт бұл тоғыз сылы ұстата бии алтта коллекцияны тиген тахар Оны ул коллекция, эт коллекциялар бит балланы холобур сайын ден коллекция бит бияка 10 агыз костюмтен турар. Онотон ол онлук э, коллекция тигиллери гер еме бага барар боллага ди. Онтон хоро хогон боллагына огон арас оны хоро хоға біле үләтін түмігін түргендік көрем бағарыш. Ол онтан сеттерен бұл бігіге үгіз қайысқа бұттаққан келбіте нучалы әттаққа мир подарков, мир сувениров ден. Холобыр түргенник оңғылар үлелер. Холобыр онна бұ... Бүгін ағалбықыт. Бүгін ағалан, бұ манна қарысқаллары э, оңороллор оголор мантыкайын биле коллекция курдук э, сылыгылынан тигиллибет түргенлик битерер боллактар ди онна бәйлерин үлелерин түрген бадүк түмүгүн көрөллөр аха онна бу арас көрүңнәк броштары тигелдер оголор аха онна буллана бу кукла тигелдер Аха, студияға келіп бит қаз бірді кыз бәйтігер манны кукла тиктер. Аха, ну бу куклаларын таңы хабыллағанда ме барта сақалы, илин келин кебиһэрдээх баттах киэргэллээх бастың алақ, да манутто бартын бэйлери тигеллер хэт аха онна э, оғылыр бұлана беле қоңыролларын наһа сөбүлүллер. Ол ем бұлана бұ қолы маннык кыра буростары келер түргендік бідерер боллақтар еді, онына белек берелерін наһа сөбүлүллер, қолы бір белек беребет. Онтан э, төрдүс қайыс э, қабыт, төмен бәйім сана бар, наһа иннекілі қонақ кескілі қайысқа дейін бұл боллағына региональной, оны национальный, туақтақ Абилимпикс күрәққа күтті не болыр. Ағаны болланна бігі бұл студияға жарықтарнар оғылыр боллағанна икі компетенцияға күтталар, бес реплетениеден, оны ресторанный сервистенге күтталар. Ағаныттың оны күттамыд бігі э, туақта оғылар сөбілән жарықтан аллар бисереплетения холобур буманнык үлелери оңороллор холобур бу тюльпан себектиди бисерынан бурулоханан тигилибит маны болана киллер үс часы хигер булени оңрон бителикте үс часы хигер аха үс часы хигер аха аны эксперттер мандык э, көрөн олороллор ол онно киллер оңрон битерияктеактер эп аха оннуттан кекке Бұл бу имна авелимпекска региональный, онна национальный э, тоқа тахымға биһиги холобур э, Спиридонова Илана ден өренәчен билген выпускница, студентка, кине буллагана икки төгүлләк Россия призера. Онна быйыл Соколова Алина ден өренәчен, быйыл класска өренер, кине буллагана Россияга бастык местелек. Әп-әп. Білген аны кыргыттар бит э, коллекцияларын көрөйгөн. Олус ичиге. Ага, дере. анал коррекционный интернет скола үйренетчилери кере кере Олыс үшіге, олыс керен, ашы оңа бүйт, аға лесе еқа микрофону. Бағалысты білігіндері қайын бүкін ден коллекцияны, төхөр оңыр бұққытуй, лесе аға, чуға соғыз микрофон. Чуға. Үчі күнінен бұқ құлын тұтар бүтәһегер кытынчо нагыс сыллаққа коллекция харчаны дени теген хаглабыппыт. Хау бастыңыны корону курдук быһыылаа хоңор буппут элин келин кебиһэри хаңа тех неманнан оңор буппут ыарахан соҕус неманан бу алиэнага куругар баскалаах атахка кетер киэргэллээх косоплет киим бар эм бу косоплет кинеме ыарахан неманнан тикпиппит бу костюмга барыта Чехиян бисера, өстөкілінен оңоһоллубут страза сұрып суруп кийгин уонна тенінен тиэнинен бұд. бу манинити коллекцияны барытын бөппет. Ам бастан висюлканиин тигарга ыархан ита потом калин биһиги үереммиппит унна итинен тигирге хөбүлүр болбуппут аа чугайди очону бу бидди бэдирин коллекцияларын бэдире кыргыттар аннок биэс сыл устата тиктигит икки икки аа кере олыс кере э, көрөчүлөр бүт сөхбүт болуктаактар кайдакта курдук бу оголор бу отун олорон өркем олорон бу билит улурдаак кихиман оңорор бұл ди Аға, бұл әді жұталары кыргыттар тустарынан Аға, антан э, бу э, олар бу турар кыргыттар кетен туран кыргыттар барыттын бәйләре тикпиттиген тахарбыттары. Самай әлбәк э, биремени ылбыт бихәқа тухатай олар. Илин-келинке бихәрдәре. Э. Аха, илин-келинке бу манны кыпкыра бартын колбан тиген, тугун огоротун өңүн жөрелен тигеллеригерде. Анан булланы манна бу студияга сыжыра олар, аң бастыкынан олох тулурдактыр. Тулурдақ боларға үйренелер, жулурдақ боларға үйренелер де, оны қаяндағыны дағаны туақ э, тұрорыны Сел, сыл, сыл, сыл тұрорыналар, оны ол э, сыл тұрорынан барандар қаяндағыны дағаны білулерін дүмігін көріқтерін ады болаға де. Оны қаяндағыны олық бүтәхігер, терденлер, үлелерін тобық әтен тұртақтары де. Бұл коллекцияларын наға сөбіділер бәйелері мақтал кіргіттар бияқа бүгін келем береге кітті кітігар ә, ондатын бұл ескі, тәхе бұл ие боллақытна әме олар күтір неке бара неге боллаға де оның де мақтана бұны еқа бағалыста тарығын Әп, дем, ә, Татьяна Павловна, өттің бұл энтузиаз ұшытал болан, дебі қаз білді оны бұл көп күра оғыруыны семейірге қайдық жа үлелеген туғары бәйін тұспай немалардағын болу. Аттың бастан баланы биолог кыраттан сағалыйбыт. Қолыбыр сразу динник ұлақан білі үлелері көрді құна қая бағарда улақан да кеге қайдақ мен маны теген тахарық бұны еденді. Олиын мен аң бастан ете бұй қайық бұманып көкла кейінің көрдік бұ э, сұғуақ семеғаттан сағалан деген, теге бет. оны болланы оғы біле бастан үлетін түмігін түргендік көрүөн бағараш. Ол ең баланы біле қыраттан сағалыйбыт. Қыраттан баран, уже оғылар біле бәйлері интригердер, тигектәрен бағаралар да, онна онлық сағалайын же тиген хағылыр болақ бітті. Онытты э. бұл биге оғылар бұтығар, біле тылдардан қачықта оғылар болақтар еді. Онна болағынаттан бұл илейлерінен, тарбақтарынан оңырын тахараллара, олық э, біле тоқтақ нервная системаларын каталог ыкса э, себя стях вот дибат та онна буллагана бу нучалы мелкая моторика девяти, бу мелкая моторика была на саңара сангар сангар жогордарын Джордан эми эмиолог ыкса себя Яны э, Татьяна Павловна үйрене әтчіте, бүгін етінен ұлжыттылар, Третьяковтар жек әйті өкідінен, аға де төр жарықты мүкіні бұл кәрі студияға. Мен үз класс бұттан жарықтанабын, осқылау мүтәрі ақпардылы, овца ағыс ғыл үйерін э, жарықтан мұтым. Наха жөже, оны білеген э, бігеқа бұл хайына бастығы курска өріне жағанда хайына. Бастығы курскай кем аяр устара креативная индустрия. Байверіне хаджар, онытын аха чүйді бұ оғыз қолаттан, бұ үз кластан жарықтанан бірігін бәйтін идетін. Онлокалан бұ үйеріне хаджар. Оны жақандық қораттарға ғырттығыты, әлбәқ бұстапқаларға кіттіп кіп болды. Әлбәқті Москваға, Сочиға, она Қазақстанға, Казань, Казань, Астанаға Оны Онна, ән тұғы бағарың әте, оларға тұғы сүбелең әте, деген. Мен Тетя Павна овса әлбә бағарауын Хеде овсанан Хеде Здоровьяны, здоровьяны. Ағалага хеде үйерағанын бітәрім бараннар Хеде истенен истенелерин барахпатыннар хайда хыджыннар хеде бәйләрен дә үйрәннәр э, инде күрдек. Хәп, дә э, мактас дигән тон дим э, бу хаз бидди җарыкка уятчы оғы онны төріппіт бары бирге үлі томи тақсар күстәктик таксар төрөппүт бияка Сарглана Валерьевна гылжыттыр. Же Саргылана Валерьевна. аға бу сыйна үз класстан жарыктан бу үз класстан бастан А, Татьяна Павловна көрстүйт. <laughs> Билсем баран үй тарттықтен бит. Оны деді. Ольга Хайдаров күні Татьяна Павловна <laughs> бияқа анил курдук боллага ди. Оны онтан хагалан дом шо бад жарктан Ол жарктан аркемгер элбахсити хилем бите арас күрәхтерге Корат республика э, Россия андай дотаһыннах арас конкурстарга, фестивальларга студиятын кыттак кыйлах булдыктара. Онна бәйтен холы улахан ситихите ден республикага республиканский күрәккә бастык эместе булбыта. Онна огым илдархан йол катыгар кыттарческа тиксен, он бастың өрінәтші республика үрнәчләрен аттырын э, ихигер кирбите. Онан агысыл жарыктан кемигер ногом қолы бұрын <coughs> жоғырын сайыннаран, аха, сөбүлүр жалытнан жарыктаннан, иске кедаға ухуллан, аха, улогун солун онда идетин булунага ди так онна элбах сири дойдуну көрдө сайынна били теке көрүү текеңе те диханыбын аха онна арас конкурстарга көрөктөргө кыттара кине холо бурун тох тиеп көрдү <coughs> тоғын сылын ситихер онна сагалабытын түмүгер тиердер жулуурдаак кихигиндактар гыннагади онна Э, Тандорова амбиция лах яққа хөп. Бәлетин үлетин сыналыр убастыр. Нучал эттака конкурентоспособный курдуп болар валлади. Кини онна хаңалы көрү лах кеһи болбут дияныбын. Аха онна тох бу э, тоха үлетиге Татьяна Павловна холобурун оголорун бәлен искачестволарын хасайын нарар дияныбын. Аха хылай холобурун э, үчүгөй токтенти. Сыл бастын керече снәтә ден күрәхтәр идыллар, күрәх идыллар һәп. Анна олар бәйләре коластаннар, э, талаллар. Ол бала күрәх калабырын бәй бәйләрен сыхынларын тупсарар оғылырға де, тұрор бұтығыларын хетихинлерге өйреттер, жоңы сыхыны тупсарарға қолыбын э, бәй бәйләрін өйірге өйреттерін конкурсты күрәх. Онны баланы қолыр мен оғым староста та қолыбыр студияға, онтықай қолыбыр кіне терьер, салаяр, холовыр отугун жоғырын эме сайынна дага ди билла олихин билигин колледж кеме группа тыдыгар староста э, э, Онта кыджык бу учуталтан наха тутулуктага ди бу энтузиаст Татьяна Павловна курдук учуталлар бу оголор олоқтордың остолдор көр олоқты күйіз олоқторын урар бу керени көрөр онуты иники иделерин талаллар көр на чүгөнүн же бүгүн биха келен ылжытаап кетер мактанабын анутун аха сүт кетерим кити туна нахал бак огом жөгелер денне хеп онда килер төһөдө осколны битердердер кулабыр хеп бэйбэлерин туту хеджаллар хеп онда тох обоголар бэйбэлерин өйөр көйөрүнелер студияга жартынанар олин билиңе диери бир негил бир жекерген курдуктар денетер. Алысычыгы. Әп, онан жа э, бу манны күчталлар э, бейге республика терер бей турдуннар, оннан оғылар бут, сайдан истиннер. Бейге карача бит оттан бейри салғы баран, хер ол Артика тағы сударсына агротехнологический университетка де бұйылғы жылға туттарсы хайдақ боларын тұхынан бейеға бүгін білігіндері кәлі, бұ э, тұтар қамығы петтер секретар Павлина Горна Васильева, өтті күнінен, бұйылғы бұ бір келім экзаменлер ұттын чүгахатыр чүгахан ехелдер, олар ұттын иделерін қанына баралар оларын баһарынан бұл болуоктаактар онтон же бұл э, эһиги э, университет кытыяр бу кири бал болар университет бұл бес он күніттен приемнай приемная компания тұту ол курдук эти проходной бал туһунан этер боллакка холобура хайыскатнан көрөн болар былырыңы приемная компания түмігінен сүсүрбө балтан 230 балгадылы проходной бал эте быйылгы сылы этер боллакка экономическай кайыскага онна IT технологиялар кайыскаларгар бюджеттен месте көрүлүбүтүнен себестен улхан конкурсу күтебит бу манна тон улхан бал боло ден эренебитсе ол курдук онтон иделерге ди кандык иделерге бу ордук тутасаллары холобра бегин университет пытыгарды айысқалара болбаққа сәре онна ойыру, оңыру IT технологиялар жилищно коммунальное онына онна қайысқаларға хайскаларга үйрөтөбүт ол әбетері ландшафтна архитектура лесное дело экономика землеустройство и кадастры лесное дело лесоинженерное дело бетернер хайскаларгар үйрөтөбүт әйте э, сүрінден бұл бу туогу э, холобура үйрөкка туттур туту хамыгыта үлелит чаһади документтери туту ола бетер үрдүк анал үеракка от ыйын э, он тохсуз дылы орто анал дипломнах э, тут үерактар саатчылары документтерин туттарыктарын сөп онтон бир келим экзамен түмүгүнен от ыйын хүрбебес күнүгер дылы э, документтери тутухпут онтон орто анал үеракканиттен туттар саатчылар экзаменнер ага агатуутар экзаменнерин, оларго отыйын хүрбәһеттен хүрбәбес э, күнүгәрдылы экзаменнер болуктара. Ата документы же хайдак тутары олар агаты билген документтары. Атан кас тасылын бұл лично да, бұл приемный комиссияға әрекелен кален э, сывакка сыбакка дистанционно тұту э, туту болар, ол үрдік үрдүк программаларгар госуслуги портал э, суперсервис нөңгі туттарықтарын сөп оны төңе сайпыт нөңө официальный сайт агату личный кабинет оңостон документтерин ыдаллар оны таһынан ити орто анал үөрэх бар баар орта орто анал туту компанията бюджет атыр жағайын 15 күнігер болуға, тоқсыз онна 11 класс аттестатының кері, арас еделерінен, еделерінен сөп, ола бетер программист, юрист, бухгалтер, теплотехник, затехник специалист по землеустройству, инден қайысқаларынан. Ана университетке заявленияларын қолыбыра 5 тоққа беректерін сөпті, 5 итихигер факультет болар буллага ди отделениега быйыл сүрүн улар кирбите обсайынан бу россия үдүтүнөн үөрек кыһаларынан ол курдук холобура урут хас бидди үөрек кыһатыгар ото бары белебит бес арас үөрекка документны туттарыка сөбү ол хас бидди үөрек ихигер он хайыскаттан бес хайыска адлы билен кытчан турар онна ол хас бидди үөрекка бес хайыска адлы заявленияларгар хуруйоқтан сөп бұғарналик тұтарсатчы онна ол қайысқаларгар э, приоритетность деген понятие кирбите ол бетер нумерация хеп нөмердерин тураллар ол кулыбыра бастатынан мен экономика киребин экономика кирбетак мене менеджментга индиен бартын нөмердир ону көрөн приемная комиссия конкурсту э, ардар конкурс терер Онты тем университетка тон кетен көрөр бүтүнөн кандай кедилерге ордук тарсыллар. Маха, онтон э, эпидем курдук бу быйыл эте IT информационная система и технология кайска бар, онна экономика ден итинне улхан конкурсу көтөбүт. Бир местеге, э, то бир местеге Э, мехайысқатынан көрін отутка тие заявление кирер бирместага эти бюджет мәселелергер болар сәп оны таханан бұл быйыл Бихиге, э, университет бытыгар саңа программа арылынна ол программага документтери тутуокпут экономическая факультет иһинен магистратура программата болар экономика ден. Бұл программа Э, ты кайыстыбатын экономикатын онны бизнесін э, сайды тыгар Бұл тұстақ проекттары программалары э, оңорорго үйретер программа болар. Оны беге ректор быт Федоров Валерий Накентьевич кене салай атчы. Э, университет э, сайдарын тугар улхан болгомтотун урар. Бир местеге де бу бал теңнер егер. қайдақ баһарагыт бал э, тәңнәһәр түгәннигәр ого бәйе ситиһитә ден нучалет тақа учет индивидуальных достижений ден бар онно холобра э, приемная комиссия икки балтан уан балгадылы эби баллары көрөнсөп ола бетер арас э, всероссийской региональной олимпиадаларга спортивной конкурстарга научно практической конференцияларга кыттан э, кыйылах да э, тустах дөкүмөннах гто начоктах болла гытоо туттаранда э, ону тенге агар школалар выпускниктаргар эби баллары көрөбүт осколуну бит ого дөкүмөне аттестата кыгыл аттестатта ортан ал диплома кыгыл диплом боллагана онтон да элбэх эти эби бал көрдүлөр онтон колубрати профиль денетелдерди бірі профиль колубра экономическийге отторса бу математика түрдік боллагана ол үлдүк баалла кого кирер так профильне предметтернен көрөн онтон же бу осколну битерачилерге сүрүн болгомтон тухка урухтарына бу манна хетугу сүбелетигиди Онтон бары үерақа тұттарсаатчы э, оскола кәнеттен э, бир кәлім экзаменнен талан олырар. Ол экзаменігер оттан э, сетейлері бағарабыд, тұттарарғар, оның оттан умнуаттарын тұғығар, ол бұра чөпчө өйрақ кығатын бұ манна барабын дейін бағарналік боллағына бес арас өйрақ кығатығар документары тұттарар бараптақ. Онтон же опсайғы кири, опсайғы лы, қайда қолдар олдыру уопсай қасты э, хаста уопсай бар университет бұдығар. бастытан туран э, уопсайга бу бюджет мәселелергер кирбит оолору ылабыт онтон э, төлөбүддәг мәселелерме баалар Онны әме бу заявление сұрыян, әме үксе улус оолора кире боллуктар эди онны барларын уопсайынан качы бұд. Сүчүгэй ага. тут бес бар ди. Онтон бар. холобра бириме туго холобурдан Холобра бюджет месте бес сылынра түгөр хетте хүс боллана билген бу тыгынча тут беске тиен турар. үрдүгү орто бес быйылгы бюджет местеллере онноттон э, төлбүрдэх местелер төт сүз чеке месте хылнайы бар холобра э, бу приемная компания биреметигер үсаңар тыгынча кереңе заявление кирер үер онтон тон тыгынча да кирер сылай балтара бұл быйылгы быламыт эмне чы на Вот эти хылга төлөбүрө Сылга үрдүк бакалавриат онна специалитет программаларынан сүз тыгынчаттан сүз агын тыгынчадылы. Бу э, Э, семестрова халаңарды төлөк косып аңардан онтон ортан ал веракка 9 киречилерге каниттен кирәчиләргә хылга агуан 5 тыйынча онтон 11 класс каниттен агуан тыйынча онатын чепчети илгота ден кутук чепчети чепчети сыналарын әттем холобра үксә ты олара кирелләрнән сибәстән бары чепчетиге э, үксе ди чепчетиннән кирелләр холобра э, аттестаттара орта баала үс сыла хәттәттән иген э, боллагына проходной баллара сүз төрдөнтөн үйе, инден арас критерийдер баллар элбәк оглак ыгыл э, оготойын киддәне киддәне онтон да үлінден качылды дұғы бар еген батта хита булманна кайдагы э, Хеттуын бес бирһиңа тие бу отдел бар, трудоустройство и практики ден, ол отчеттаһынан хеттуын бес бирһиңа тие бу биһиги бәбит выпускниктар үлінден қатшы качыбыт онтон ону таһынан армияга да барачылар онна оғлунан толорачылар балалар болла. Сеп, жай мақтанабын. Онун жем э, бу э, Артикатагы э, Сударсына агротехнологический университет туттасы мағалақ сколны битерәтчилер, бу биге крамытыгар адрестара, телефоннара барта тагыста, маннатын әриеңет бир сиякытен сөп. Бүгін аттан студия бітігар, бу әйгі бирге кәлен ылжыт табык кытыгар, баргытыгар мақтанабын, өссөрдік айымнилах э, үләнни, сетихини, онотын бу быйыл э, сайын э, оғылар бұд, бәйлерін таптырдыларгер, киреллергер бағарабыд. Күнді көрәчілер бүт бүгін бігігіні кітті бірге бол бын аны анығыз фирга көрсеққа дері.